AQShning Toshkentdagi elchixonasiga o'rnatilgan havoning ifloslanishi aniqlash moslamasi poytaxt havosini o'ta nosog'lom deb baholadi. Bu haqida havoning ifloslanish darajasini o'lchovchi saytida axborot berilgan. Qayd etilishicha, bunday ob-havo sharoitida bolalar va kattalar, shuningdek, nafas olish yo'llari kasalliklari, masalan, astma bilan og'rigan odamlar ochiq havoda harakat qilishdan tiyilishlari kerak. barcha ayniqsa bolalar ochiq havoda harakat qilishdan cheklanishlari kerak deyiladi xabarda ayni damda shamol 5-10 metr sekund tezlikda esmoqda va mazkur holat tungi soat 24 gacha davom etishi prognoz qilinmoqda bugun 4 noyabr kuni dastlab sirdaryo viloyatida o'rnatilgan qumli bo'ron kunning ikkinchi yarmida mamlakat poytaxti toshkentga ham yetib keldi gidrometeorologiya xizmati markazining ma'lum qilishicha ushbu tabiiy hodisaga rossiya tomonidan kirib kelgan sovuq havo oqimlari ortidan ko'tarilgan shamol sabab bo'lgan shamol kuchayishi oqibatida tuproqning juda quruq ustki qatlami ko'tarilgan va respublikaning bir qator tumanlarida ko'rinuvchanlik 500 ming metrgacha pasayib chang qumli g'ubor holatini keltirib chiqargan manba qalampirus